самовар. Лужи. Часовня. Кремль. Левша, блоха. Оружие? Памятники. Памятники. набережная. И погода. Самовар, пряник, родители. <laughs> Лев Толстой. И береза.